Vi står på Internet Discovery Day. Vem står jag här med? Eh, Amer Mohammed, VD för Healthy Heroes. Vad har du gjort här idag? Eh, vi har presenterat vår app Healthy Heroes eh, som handlar om att man bygger en träningskaraktär eh, med hjälp av viktig träning. Och vad har du fått för reaktioner på det då? Positivt, positivt, extremt positivt. Eh, många har gillat appen och vi har eh, blivit nominerade till finalist i Årets webbkomet. Det var jävligt kul. Eh, och så får vi åka till Kina också och representera Sverige. Wow! Så det, det känns Gr bra. Grattis! Ja, tack! Och eh, varför var ni här idag då? Eh, vi blev nominerade av våra användare antar jag. Vi har ungefär 20 000 användare till vår app. Mm. Eh, så någon har eh, helt enkelt nominerat oss. Och vad hände här idag? Fick du kontakt med investerare eller några ja, det kunder? Ja, det var lite networking här och där. Eh, inte så många investerare men eh, det var mycket networking och partnerskap med andra startups. det var bra. Och vad är ert nästa steg i företaget med er app då? Vi har en ny update på gång som kommer om ungefär en vecka. Så nästa steg är att se till att den håller sig i liv. <laughs> Och hur, var hittar vi er? Eh, vi finns på App Store och på Google Play. Det är bara att söka Healthy Heroes. Tack så mycket. Tackar.